来到了台东的太麻里喽！哇，今天天气真的很好，来看一下四周的环境。哦，那我们就一起上山吧。我们有包一台计程车上环山雅族。 菜草可以出去吗？啊！啊菜草来哦。这个是菜草的房子，好可爱的房子。哦，，baby 吗？我知道他会，他会凶。 你看，我们到了黄山雅族，这是 d a b y i e 好，呀，志看看这是什么？啊，你吃看看。 洛神花，或者是金针花的芯，我是看，嗯，有点像葱。明天的日出时间是六点三十六分。 第二天来到了金轮，金轮车站这边有一间很特别的咖啡店，它里面就卖一些比较原住民风味的一些甜点，还有咖啡。那呃，它就在金轮火车站的左手边。这边有很多特色的口味，那像这个是红梨的，然后还有。 因为我点了一个叫巧克力洛神，那是它的花生。他本来想吃它的肉桂卷，可是因为肉桂卷都就卖完了。那大家可以来试试看它比较有特殊的一个风味的呃点心。呃，好可爱哦，谢谢。下次要自备环保袋，好可爱哦。 我们现在来远山这边泡温泉。那这边的话，大人是一百五十块，然后小朋友的入园费用是呃一百块。那就是你要，反正就是要穿那个呃泳装，还有戴浴帽进来。然后它的就有两有两池这样子，对。 觉得还不错，那可是因为就是来这边的环境设备当然是没有办法像那个像资本饭店温泉这么的好，可是就是如果你是纯粹来泡汤的话，其实还蛮适合。然后很多长辈，包括我妈妈，都很喜欢来这边，因为还蛮便宜，而且最重要它还可以帮你免费接驳到金轮火车站。